ඔන්න එනම් මිත්‍රවරුණේ අදත් මම ප්‍රීස් කෙච්චයක් කරන වීඩියෝ එකත් තමයි අරං ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වාලට පුළුවන් මේ ප්‍රීස් කෙච්චකනුත් ගොඩක් දෙවල් ඉගෙන ගන්න මෑතකදී මට ආපු එක වැඩක වීඩියෝ එකක් තමයි මේකත් ඉතිං මේක ඔරිජිනල් වර්ෂන් එක මං කරන්නේ ග්‍රෆයිට් වලින් හැබැයි ප්‍රීස් කෙච්චක් කරන්න මම මෙතෙන්දි චාකෝල් වරයිටස් ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා ඉති මංහිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ලොකු අත්ත ලක්වේවී ඔයාලගේ ස්කෙචින් වලට මුලිම මම කියන්න කැමති ස්කෙච්ච එකක් කියන්නේ ස්කෙච්ච එකක් ස්කෙච්චයක් කියන්නේ ඩ්‍රෝවින් එකක්ම නෙමේ ඒ කියන්නේ ස්කෙච්චයක් කියන්නේ ඩ්‍රෝවින් එකක් තමයි නමුත් ස්කෙච්ච එකක් කියන්නේ ෆිනිස්් ඩ්‍රෝවින් එකක් වෙන්න ඕන කියල එකක් නෑ ස්කෙච්ච එකක් කියන්නේ ස්කෙච්ච එකක් එක කටු සටහනක් ඉතින් ඒකත් හිතේ තියාගෙන ඉතින් ඒකත් හිතේ තියාගෙනම අපි යමු අපි ස්කෙච්ච එකේ ඊළඟ වැඩටික කරගන්න මුලිමම ස්කෙච්ච කරගන්න පාවිච්චි කරනවා මෙතෙන්දි නැචුරල් චාකෝලිස්ටිකයක් මම අඳින්න යන පුද්ගලයාව ඉස්සරලාම ස්ටඩි කරනවානේ ඉතින් ඒ ස්ටඩිය එකට එයාගේ බේසික් ශේප් එක සාමාන්‍යෙන් මට එයාව බැලූ බැල්මට එයාගේ තියෙන ශේප් එක මොනවගේද කියලා මම කැප්ච කරගන්නවා මේ විදියට කැප්ච කරගෙන ඊට පස්ස තමයි ප්‍රපෝෂන්ස් ටික අදාගන්න ඉතිං වටේ තියෙන ශේප් එක එකැන අපිට ඒ පුද්ගලයව බැලූ බැල්මටම ඒ පුද්ගලයාගේ වටෙන් පේන ඇපිරන්ස එක තමයි මං මෙතෙන්දි ඉස්සර වෙලාම ඇඳගත්තේ ඊට පස්සේ එයාව මෙෂය කරලා එයාව සයිස් කරගෙන එකන යාගේ කොටස්යාගේ ෆීචර්ස් කොහෙන්ද තියන්නේ මොන තැන්වලින්ද නාය තියන්න කොහෙන්ද හිබම තියන්න කොහෙන්ද ඇස් තියන්න කොහෙන්ද කට තියන්න කොහෙන්ද කියන කාරණාටික ඊට පස්සේ මං මෙතෙන්දි මක් කරගන්නවා එමා කරගෙන ඉවර වෙලා යාගේ නිකට හරියයි වගේ එයාට යුනික් වන තැන්ටික මෙතෙන්දි මම ශේප් කරගන්නවා එතකොට මේක දැන් බේසික්ම අවධියක තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාල කවදාකත් කලබල වෙන්න එපා ස්කෙච්ච එකක් කරගණ්ඩිද්දී ඔයාගේ ස්කෙච්ච එක මේ අවුට්ලයින්ස් වගේ දේවල් කියනවා වැරදුනා කියල එක අතැරලා දාන්න එපා මොකද ඒක වැරදෙනව තමයි එකයි හරිගස්ස ගන්න අපිට ඌන තරම් ක්‍රමවේද තියෙනවා ඉතින් මං ඉස්සරට කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද අපේ මේ නැචුරල් චාකෝල් කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා නැචුරල් චාකෝල්ලින් ද්‍රෝවින්න එක් කරන්න කොහොමද කියල බං ඉස්සරහට කියල දෙන්න නැචුරල් චාකෝල් පාවිච්චි කරන්න විදාකාරය ටෙක්නික්ස් තියෙනවා ඒකෙන් මම පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්ස් මංවාට ඉස්සරහ වීඩියෝස්වල්ද කියලා දෙන්නම් ඉතින් මෙතැදි මුලින් ස්කෙච් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න නැචුරල් චාකොල් වුණාට මං පස්සෙ පස්සේ මේකට තවත් දෙවල් කිහිපයක් ඇඩ් කරගන්නවා එකන්නේ තවත් චාකෝල් වොරයිටස් කිහිපයක් මැට් කරගන්නවා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒවාගේම මම මෙතනි චාකෝල් පැන්සල් පාවිච්චි කරනවා එතකොට කම්ප්‍රස් චාකෝල් ස්ටික්ස් පාවිච්චි කරනවා පැන්සල් වර්ග කිහිපයක්ම පාවිච්චි කරනවා ඒත් එක්කම බ්ලෙන්ඩිං ස්ටම් පාවිච්චි කරනවා ටිෂූ පේපස් පාවිච්චි කරනවා ස්ප්‍රඩිං වලට වගේ ගොඩක් දෙවල් මෙතෙන්දී ස්කෙච්චකටත් පාවිච්චි කරනවා හැබැයි ගොඩක්ම මං මෙතැදි ස්මජ් කරන්න පාවිච්චි කරන ටූල්ලක තමයි මගේ ඇගිලි දකුණු අතේම ඇගිලි තමයි මං ස්මජ් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ වගේම මකාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මීඩ ඩිරේස එකක් ඊට පස්සේ මං ට පේන ඇති මං මූලිකම ස්කෙච් අදීරයෙන් පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ඩාක්ම වැලිවස්ටික තියෙන තැන මම දාගෙන ඉන්නවා එතකොට මට ලේසිය සයින් කරගන්න එතැන් හැබැයි ඩාක්ස් දානකොට ඔයා ශුව කරගන්න ඔයාගේ මෙෂමන්ස් ටික හරිද කියලා එම ශුව කරගෙන ඩාක්ස් දාන්න මොකද ඩාක්වැලිව එකත් දාගත්තර පස්සේ ඒක වැරදුනොත් හදිසිවත් ඒ වැරදිච්ච තැන කරෙක් කරගන්න එක පොඩ්ඩක් විතර අමාරුවැඩ ඉතින් අමාරු වැටෙන නැතුව අපිට පුළුවන් ඩාක් වැලි උෂ්ටික දාන්න කලින් අපේ ලයින්ස් ටික සාමානය කරෙක්්ද කියලා බලන්න අයත් මම මෙතැදි මතක් කරනවා මේ ස්කෙච්ච එක මේක ෆයිනල් ඩ්‍රෝවින්න එක නෙමේ ඩාක්ම වැලිස්ටික දන්න මම මෙතෙන්ද අතරම් පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ළඟ තියෙන කම්ප්‍රෙස්් චාකෝල් ස්ටික්ස් ඔයාල මේ මම පාවිච්චි කරන කම්ප්‍රෙස්ට් චාකෝල් ස්ටික් එක ගැන දැනගන්න කැමති නම් මෙන්න මෙතන මම දකුණු අත පැත්තෙන් දාලා තියන්නම් කාඩ් එකක් ඒකට ගිහිල්ලා මම පාවිච්චි කරන කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් ස්ටික් විශේෂයක් ගැන බලන්න පුළුවන් දෙවගේම තමයි මං මෙතැන්දී මගේ සමහර වැලිවස් ලිෆ් කරගන්න මම මෙතැදි නීඩ ඩිරේස එක පාවිච්චි කරනවා නීට ඩිරේස ගැනනම් ඔයාල දැන්ටමත් දන්න ඇති මම මේ ගැන වීඩියෝස් මගේ චැනල්ල ඇතුලේ කරලා තියෙන ඉතින් මං ඉස්සරහට වීඩියෝක් කරන්න නීඩ ඩිරේසේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වන ක්‍රම ගැන ඒවගේ තමයි දැ මෙතැන්ති ම පාවිච්චි කරන කඩදාසය පොඩ්ඩක් විතර විශේෂයි මොකද මෑතකදි ඔයාලට මතක ඇති මම පේප එකක් වෝට කල පේප එකක් ගෙනල්ලා පෙන්නවා අන්නේ වෝට කල පේප එක තමයි මං මෙතෙන්දි අද මේ වැඩට පාවිච්චි කරන්න බංකිව් ඇතෙන්දේ ට ඒ වෝට කල පේපේක වෝට කලස් දාන්න නම් හරියන්නේ නැහැ කියලා හැබැ ඩ්‍රෝවින් වලට නම් හොඳයි කියලා ඉතින් ඇතරමකිවොත් එක ගොඩක් මහොඳයි ස්කෙචින් නොලට ඉතින් ඒත්‍රී පේප එකක් මංගත්තනම් හොඳයි කියල හිතනවා මොකද ඒ ෆෝ පේපස් තමයි මගේ ගව තියෙන්නේ ඒෝ පේප එකකට වඩා හොඳ ටෙක්ස්ච එක හසුරවා ගැනීමේ හොඳ හැකියාවක් මට ගන්න පුළුවන් ඒ ත්‍රීපේප එකකින් මොකද අපි අඳන ඩ්‍රෝවින් සර්ෆස් එක ගොඩක් ලොකු නිසා හරි ඩක් වලස් ඩක් වලස් ඩක් වල ඩක් වලස් හොය හොය යන එක හොඳ දෙයක් කැන ඩක්ම වැලි සබේ චිත්‍ර ඇතුල තින ඩක්ම වැලිස්ටික දාගත්තට පස්සේ එතනින් යාට අයි රේජක ගෙනියන්න දෙයක් නෑ ඔයාට එතනින් එහට ගෙනියන්න දෙයක් නෑ නිසා තමයි ඩක්ස්ටික දාලා එතුළ ලොක් කරලා තියාගන්න ඊට පස කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට ලයිට්ස් වැලිවුටි හදාගන්න ලයිට් වැලිවස්ටික හදාගත්තට පස්සේ කැනේ හයිලයිටස් ඒවගේමතයි ලයිට්ස් වගේ දෙවල් ඔයාට පුළුවන් මකාගන්න මොකද චාකෝල් ස්ප්‍රේට් කරදදි හැමතැනම ගෑවෙනවා ඒ හැම තැනම ගෑවෙනකොට වට පුළුවන් එක මකන්න මැකුවට පස්සේ අන්න ඔයාට වැලිව් එකක් කෙනවා සාමාන්‍යෙන් දැනගන්න ඕන ඔයා අඳන චිත්‍රයේ පුෂ්‍යලා තියෙන තැන් එකන්නේ පස්සට ගිහිල්ල තියෙන තැන් පස්සට ගිහිල්ල තියෙන විදිට අඳන්නත් පුල් වෙලා තියෙන තැන් එකන්නේ ඇදිල තියෙන තැන් වෙන්න හය වගේ තැන් හරිර නිකං මැටිගුලියක් ඇදල වගේ අන්න ඒ නහය වගේ තැන් ඉස්සරහට ඇදිල තියෙන විදිටත් අඳන්න ඉතිං අපිට පුෂ් බැක් කරන්න පුල එක ක්‍රමයක් තමයි ඩාක් වැලිස් දෙන එක එතෙන්දි අපේ ගොඩක් දේවල් පුෂ්යනවා මොකද නිරායාසයම පුෂ්යනවා මොකද ඒ ඔබ්ජෙක්ස් වලට වැහිලා එතන ඩාක්ස් ඇත්ත වශයෙන්ම හැදෙන නිසා ඉතින් රේන්ජක දැන් අපි ලයිට්ස් දාගත්තා ඩාක්ස් දාගත්ත ඩාක්ස් ඇන් ලයිට්ස් දාගත්තට පස්සේ ඒක මැද ඒ ගැන ඩාක් සහ ලයිට්ස් මැද අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒ දෙක අතර මැද වැලිවස් හදන්න හරි සරලයි දැන් ඔයා ඩාක් වැලූ සන්දිමට දාගන්න ඉඳලා සමහරට දැ මටනං වෙන්නේ එක ඩාක් වැලිඋස්ටික අන්තිමටම දාගන්න ඉඳලා මම ඩාක් කරගෙන කරගෙන කරගෙන ඇවිල්ලා ඩාක්ම තැන කරගන්න දේවල් සමහරට මට නැතිවෙන්න පුළුවන් මෙතන ගැටලුවා අන්න එනිසා තමයි මම කුරු වෙලා තියෙන ඩාක් වැලස් දාලා පටන් ගන්න හරි දැම මේ චිත්‍ර බලකොට අලට පේනව ඇති මේක ඇස් දෙක තියෙනරය තාම මම මොකුත් දාගෙන නෑ ඔල බලන්න මිනිස් රූපයක තියෙන ඇස් නැන්නම් අපි කියනවා අයිශෝකට්ටක තියෙනවා එකන්න අයිශෝකට්ටක කියන්නේ ඇහේ බෝලේ ඇතුළට ගිහිල්ලා රැඳවිලා තියෙන්නේ වලක් වගේ තැනක ඒකන්නේ මූුණ ඇතුළේ තියෙන දෙයක් ඒක අන්න ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න එක මූුණ ඇතුළ තියෙන ඉතින් ම එක පුෂ් බැක් කර පොඩක් ඩක් වැලිව එකක් දැම මොකද මෙයා මේ ඉන්න තැනත් එක බැලුවාම මෙයාගේ ගොඩක් ඇහි බැම ගත්තම ඇහික් බැම පොඩ්ඩක් උඩ තියෙන්නේ ඒවගේම තමයි ගැන ඉස්සරහට ඇවිල්ල තියෙන්නේ ඒවගේම තමයි ඇස් යටට ගිලිච්ච කෙනෙක් එතකොට මෙයාට ඩිරෙක්් සන්ලයිට් එක වැඩලා තියෙන වෙලාවක මේ වගේ වෙලාවක මොකද මෙ එලිමහනක ඉන්න කෙනෙක් මේ ඉන්නේ එතකොට මෙයාගේ ඩිරෙක්ම සම්ලයිට් එක වැටලා තියෙන වෙලාවට අපට බලාගන්න පුළුවන් යාගේ ඇස් යට සම්පූර්ණම ඩාක් කලා තියෙන්නේ මොකද කාස්ට් ෂඩෝ එකක් වැටලා තියෙන්නේ යාගේ ඇහි බැමෙන් එනිසා එතන සම්පූර්ණ ඩාක් වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ඒ පැත්ත මණ්ඩාක් කරගත්ත ඉතිං අපිට සිද්ධ වෙන වැරද්දක් තමයි ඇස් සුදු පාටයි කියලා සාමාන්‍යයෙන් මනුස්සේගේ ඇස්වල කළු ඉංගිරියා බැරුණම තියෙන සුදු ඉංගිරියාව සුදු පාට ගොඩක්ම සුදු පාට නමුත් අපි කරන වැරද්දක් තමයි ඒක සුදු පාටයි කියලා අපේ චිත්‍රය තුළ ඇස් දෙක සුදුම සුදු පාටින් තියෙන එක ඒක තමයි ඔයා කරන නරකම වැඩේ එතකොට අර පුෂ්බැක් වෙන්නේ නෑ ඒක පුල්ලලා ඉස්සරහට එන්න බලන ඒක ඔයාගේ චිත්‍රයේ තියෙන අර රවුන්ස් එක දැම් මිනි සොලුවක් කියන්නේ රවුන් තැනක් අන්නේ රවුන්කමට මරු පහරක් එකන්නේ ඇස් දෙක නිකම්ම නිකාර කෑලි දෙකක් වගේ එලියට එනවනේ මනුස්සේගේ ඇස් දෙක සුදුයි තමයි නමුත් මේ වගේ ඉන්සිඩන්ස් එකකදී අපිට සුදුපාටින්ම තියන්න බෑ මොකද ඒකට ෂේඩ් එකක් වැටෙනවා එක හොඳට මතක තියාගන්න සුදු පත්තර කොලයකට වුණත් හෙවනැල්ලක් වටනාම අපි අඳික විදියක් තියෙනවනේ අන්න ඒ විදිහම තමයි ඇහැ සුදු පාටයි ඔය ආන්දින ඇස සුදු පාටයි ඇත්ත නමුත් ඒ අවස්ථාවදියකට හෙවනැල්ලකටලා ඒ තැන ඩාක් කලා තියන්නේ ඒ නිසා කරුණා කරලා ඇස්සාන්දිනකොට සුදු පාටර තියන්න එපා ඒ වගේ අවස්ථාව සමහර තැන් තියෙනවා අපිට සුදුම සුදු පාටර තියන්න පුළුවන් ඒගැන්නේ එතෙන්ට ඩාක් වැලිව් එකක් නැතු ඒගැන්නේ ඒ වගේ තැනකට හොඳ ඉරේලියක් වැටලා තියෙන වෙලාවකට අපිට පුළුවන් සුදු පාටින් තියෙන සුදු ඉංගිරියාව නමුත් බෞතරයක් අපිට හම්බෙන පෝට්‍රේට්ස් වල අපිට එන ජොබ්සල ගොඩක් වෙලාවට ඒ එක නැත් නැචුරලි තියෙන විදිිය මිනිස්සුන්ගේ ඇස්වලේ හරියට ගොඩක් වෙලාවට අන්දකාරය වැටෙනවා ඉතින් එතන සුද්දුම සුදු පාටර පිහිටන්නේ නෑ අනිත් කරන වැරද්ද තමයි කොන්්ඩ කළු පාටයි කියලා ඔයාගේ ළඟ තියෙන කළුම කළු පාට ටික කොන්්ඩට ගන්නත් එපා ඇහිබැම කළු පාටයි කියලා කළුම කළුපාට දේවල් ටික ඇහිබැමට ගන්නත් එපා එතන ලයිටන් ෂේඩ් කන්ඩිෂන් එක බලන්න මොනවගේ ලයිට් කන්ඩිෂන් එකකද තින්න මොනවගේ ෂේඩ් කන්ඩිෂන් එකකද තියන්න කියලා බලන්න කොන්්ඩයක් කළුපාට වෙච්ච පලියට ඒ කලු නෑ මොක දේකට හොඳ ලයිට් එකක් වැටලා තිබුණත් එතන එතන ලයිට්ටලා ලස්සනට පේන්න පුළුව එනිසා හොඳ කාරම් මතක තියාගන්න කොන්්ඩ කලුයි කියන්නේ කල්ලුම ගන්න එපා ඒක ඔයා ලස්සන රේන්ජ ගෙනියන්න මොකද කොන්්ඩ ඇතුළෙත් තියෙනවා කළුපාට වෙන තැන් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඩාක් වෙන තැන් තියෙන ඒ තැන්වලට ඩාක් නිවැරදි භාවිතා කරන්නේ මේ කියල කොන්්ඩෙම ගන්න එපා ඇස්වල කළු ඉංගිරියාව කළුම කළුපාටයි කියල ඒක කළුම ගන්න යන්න එපා ඒකටත් පොඩි තැනක් දෙන්න මම ඇඳපු මේ කඩදාශය ටික ග්‍රේන් එක තියෙන කඩදාශයක් ඒනිසා මම ටිෂුව එක පාවිච්ච කලා පොඩ්ඩක් විතර ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න එතකොට අර ග්‍රේන් එක ඇතුළට මෙන මේ චාකෝල්ටික බැහලා එතන හොඳ කල එකක් පේනවා ඒවගේම තමයි මේ ඇස්වල තියෙන හයිලයිට් අස්වල තියෙන හයිලයිට් එකත් දැන් ඇස්සු ගොඩක් යට තියෙන්නේ යට තියෙන නිසා මට එක පුෂ්බැක් කරගන්න ඕන එක ගොඩා කාශ් හයිලයිට් ගත්දාගත්තොත් මම එක ඇස් දෙක ගොඩා කිස්සර හට ඇවිල්ල පේනවා නිසා මං එතෙන්ට ආශ් හයිලයිට්ටත් දාන්නේ නෑ හැබැයි මන් අහයට දාගන්නවා පුඩ්ඩක් සැර හයිලයිට් එකක් ඒකට මම චෝකූරක් පාවිච්චි කරන හයිලයිට් එක පෙන්න්න එතකොට මට පුළුවන් නහය පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඇදලා ඒ කියන්නේ පුල් කරලා පෙන්න්න ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ වැඩේ යන්න ඉතින් මේකත් එක කෙච්චයක් විතරයි මේක ෆයිනල් වර්ක් එකත් එක්කත් මං ඔයාලා හම්බ වෙන්නෙන්නම් ඉතින් මේක වැඩටිකත් දැනට මේ විදියට ඉවරවේගෙන යනවා මං ඉතින් බැක්ග්‍රවන්් එකේ තියෙන තැන්ටිකපු පොඩ්ඩම් මතු කරනවා නිකං ඔයාලට පේන නැන්නම් සාමාන්‍යය මං මේ වැඩේ මෙතනින් ඉවර කරනවා ඉති මේකත් මෙම ඉවරෙන ගමන් කියන්න කැමති තාම මගේ චනලක අලුත් කෙනෙන්නම් දැම්ම ගිහිල්ල සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න වගේ තමයි බෙල් නොටිකේෂන් එක තෝල් දාලා තියාගන්න එතකොට ම වීඩියෝකක් දාපුුවන් ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඒක හොඳටම මතක තියාගන්න ඒක කරලා තියාග ඒනම් අදට අපේ වැඩ සටානිවරයි සබස්ක්‍රයිබ් කරම නැතිකට්ට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒනම් අපි ආයතු වෙන දවස හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින් ඒනම් අයිුවන් මම ජනිත්.